かわいいこの場所がわかると思いますが有名なのハガレンの建物です建物っていうか教会かなの <laughs> ここにハガレンの映画の撮ってたの場所ですこんな場所に漫画学校があるって絶対思わないこんな感じヨーロッパの有名な漫画スクール 多分ドアはこんな感じなのででも外から見ると絶対漫画を描くこと思わないですでこちらのこちらとかすごい No, la canción の作品。で、まあ、ここにレダクション。レダクションなんて言うんだっけレダクション。はい、どうもこんにちは。名前はエリザベッタとアントニーノ。 アントニーのね面白いのはアントニーの意味はちっちゃいという意味なんですけど彼がめちゃめちゃでかいですアントローネアントローネビッグアントローネね、こんな感じのわあすごいかわいい漫画学校へようこそすごいえめっちゃおしゃれんじゃないめちゃめちゃおしゃれわーすげえ 激でそこからを見るとこんな景色わーお、まあ、すごいもう夢みたいだねこれはここにアタライェルの一つの場所です綺麗すごいわかるこれは漫画の事務所なんですよこういうデザインで حيوانين C'est wow, je Oh. Yes, so Oh la la. another day. Eyes on my display. Whoa. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean s o r i g h t We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So, can we just slow? ボルテーラのショッピングしてます。結構このこのワインとか、まあ、これ全部あるのものはここのプロデュースしてるんですよだから、まあ、美容だし、まあ、体いいし あとすっごい美味しいですで今私のマネージャーさんたちのために、えっと、用意してますはあ <laughs> これすごい今持ち帰りたいんだけど持ち帰れないからこちらです p e r f a l l o r a quindi dico alla ragazza che ho イノシシとオリーブのお肉です美味しそういただきますすごい匂い強いうんうん美味しいなんか似てるうんごまの味に似てるね 大丈コマが食べたことあるから福岡だったからめちゃめちゃ美味しいです日本人が好きかどうかはちょっとわからないのでアジはすごく強くてお肉は柔らかいんですけど確かにアジがちょっと変わってるので好きな方だけででオリーブオリーブ絶対美味しい 後ろからずっとこんな感じまでのえっ、ともうイベントに入りたい人すごいすごいでまだ1時間前だからまだ空いてないよねえー、やべえすごい、ね、半分以上コスプレやだないや今日今日やばいな 今ミラノコミスにいますが300人以上のファンが来てますすごいやばくてすごいで今オーラーって、まあ、スペイン語なんですけど、えー、やってみたいと思いますでは今日のミラノコミックスの最後の日だすっごい楽しみにしてますで昨日は実はもうプリントとかカップとあとは何でしたっけあのブック 写真集と、えー、まあ結構もう半分以上は売り切れになっちゃって結局昨日プリンターを買って新しいプリントをンプしました頑張りますであと明日の朝は日本に帰ります多分この動画をアップしたらまあ多分もう帰ってたと思うんですけど よりはやっぱりこういうプィントとかオリジナルのコスプレとか、まあ、人気の写真とか、まあ、インスタグラムでよく見てるの写真の方が人気ですで今回作ってみたのはこちらですプリボリタ映画の私のマスコットのマグカップとえっ、ー、とキーホルダーこれはラッテとプリプリタイガと くんとグルマだってでオリジナルの T シャツですこんな感じとマスク私のオリジナルマスクもあります残ってるものは私のサイトミリコパエガ .jp につけます Ok, avete e i n o a o k u o Ok, y